بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين أشهر أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهر أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته eh, kita mai dengar satu hadis diceritakan hadis ini diceritakan oleh iman muslim an Uzaifah radhiyallahu anhu qal sami'tu Rasulullah sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul tu'radul fitanu alal qulubi kal hasiri udan uda fa ayu qalbin ushribaha nukita fihi nuqtatun sauda wa ayu qalbin ankaraha nukita fihi nuqtatun nuqtatun bayda hatta tasira ala qalbayn ala abyada misla safah fala tadurruhu fitnatun madamatis samawati wal ard wal akharu aswadu mirbadan kal kuzi mujakhala mujakhian la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma usyriba hawa rawahu muslim Arti hadis An Huzaifah radhiyallahu anhu daripada Huzaifah radhiyallahu anhu. Uzaifah ni kita kenal lah. Dia ni orang jaga rusia Nabi. Qala Uzaifah berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda. Tu'radul fitanu 'alal qulubi dibetai fitnah ke atas hati ni kal hasiri udan uda seperti tika <clears throat> yang dijaling dijaling tu jadi fitnah ni dibetul fitnah ataupun dimunculkan fitnah pada hati manusia ni seperti tika udan uda tika ni ya jaling pada jaling masuk tepi masuk ada betul ada sengit ada main duk jalan di tikar tu lah nak ia ya tertika tu di jalan ada tikar tu jalan dengan bening ataupun jalan dengan kak tikar ada seperti kita tahu tu lah maka begitulah fitnah yang akan mengenai hati manusia fa ayu kalbin usribaha nukita fihi nuqtatun saudaa mana-mana hati manusia yang terima fitnah itu usyri bahar makna diminum ataupun dikena dirasuki fitnah itu ataupun dirasuki fitnah itu maka di apa ni dititik dengan satu titik teh-teh dalam hati dia fitnah fitnah ni Bukan fitnah hak kita dok faham tu. Fitnah Melayu ni apabila orang bercuri gigak orang lain, orang yang kena gigak tu nama kena fitnah. Ha tu fitnah kita. Fitnah Melayu. Tapi fitnah dalam bahasa Arab istilah dalam hadis Al-Quran ni iaitu fitnah ada kala makna bala. Ada kala makna satu perkara yang nak menggogakkan iman baik itu merupakan maksiat musibah dan kejahatan dan sebagainya tapi di sini dikatakan fitnah di sini ialah fitnah yang berupa maksiat yang berupa kejahatan kesalahan yang akan nak men nak mengena ataupun nak merasuki ke dalam hati manusia apabila manusia tu di betul ataupun dimunculkan fitnah maka dia terima fitnah tu terima kejahatan tu terima maksiat tu maka di titik hati dia dengan satu titik yang hitam hati manusia ni bersih fitrah hati manusia ni apabila dia buat satu kejahatan maka di titik satu titik hitam di hati manusia dan sekiranya dia tidak istighfar dengan Allah Subhanahu wa taala tidak minta keampunan daripada Allah taala apabila dia buat maksiat pula titik satu hitai lagi jadi dua titik sehingga berseterusnya jadi titik daripada hati manusia ni merupakan sepah putih sepah kain putih apabila kecemar kena haid lalak satu putih hitai banyak putih lagi Apabila kena pula dua, dua titik Tiga titik Akhirnya selai baju tu Jadi haid lalak saja Ataupun baju putih Jadi hitam saja Maka apabila hati manusia Jadilah tu dah Maka hati dia tu Berat di sebelah jahat Waliyahzubillah Wa ayu kalbin ankarha nukita fihi nuqtatun baydha dan mana-mana hati manusia yang engkarnya fitnah Yang tidak terima fitnah Tidak terima, tidak buat kejahatan Maka dicapak hati dan tercapak tangan putih Dengan titik yang putih Hatta tasira ala kalbain Ala abiyadi misla safah Fala tadurruhu fitnatun Madamati samawatu wal ardu wal akharu aswadu mirbadan kal khuzi mujakhia sehingga jadilah hati manusia ni dua hati kita ni belah dua nah satunya putih jelepok seperti batu putih batu nisan putih dan putih ni tidak kuasa fitnah tak kuasa nak mendorakkan hati selama mana tertegaknya bumi dalam selama tertegaknya langit bumi ini jadi hati yang bersih hati yang tidak terima fitnah hati yang fitnah tak mampu untuk nak merasukinya maka hati ini tetap jadi putih selama mana langit bumi ini masih bertegak maka hati dia tu masih bersih Karena hati ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan wal akharu das yang keduanya dan yang lainnya aswadu mirbadan. Hati yang hitam berletak Hitam sungguh. Hati yang bersih oleh kerana dititik dengan maksiat, maksiat, maksiat hingga hati itu jadi hitam. Jadi kita tengok apabila baju sebagai kain putih ni apabila kena tahi lalat dasar Duk nampak banyak putih lagi Orang panggil baju putih lagi Kena pula so Duk putih lagi Apabila baju putih dipenuhi dengan cemar Penuhi dengan haid lalak Penuhi dengan uh, Benda-benda lain Sehingga baju putih jadi baju warna lain Akhirnya jadi hitam habis Hitam yang meletak Apa hitam yang meletak ni Payahlah nak terima agama nak royak pun payah Nak royak Islam pun berat Nak terima ajaran pun payah Kerana hati sudah pun hitam Jadi kalau kita pergi tengok di rumah kita Rumah kita duduk ni Kalau takdirnya rumah kita ni Kita ni Hari ni kita ambil kulit sabung Sabung umur ke sabung beris Kita getok di bucu Asal rumah kita bersih Kita pergi letak saja yang Anak pula lepas makan lucing pula ambil jabir lucing kita situ. Kalau orang luar mari rumah kita, anak dia makan tepung, makan gopok, dia nak kita hauk kulit, kita hauk danda. Tengok tempat siapa tak ada, dia kita lah dibucu tempat kita bekas. Tempat kita tahu siapa tu. Begitu juga hati kita apabila ada maksiat, ada jahat, ada maasi dalam hati kita, maka maksiat lain itu mudah mari maksiat tak keluar zakat maksiat makan harta riba maksiat makan harta anak yatim maka maksiat lain mudah maksiat tinggal semaya mudah maksiat mak maksiat semua maksiat tu mudah dan kebaikan payah nak laku tadi nak baca Quran berat nak semaya tahajud wasa berat nak kiamun lail pun tak boleh bangun. Kerana apa? Kerana maksiat. Baju putih dah jadi hitam waliyazubillah. kuzi mujakhian. Seperti berjana yang kita balik. Mana asal berjana, asal bekas, gelah kan makuk kan. Asal duduk balik tu, boleh buah air, boleh apa. Tapi makuk. Kita balik, gelah kita balik. Patak duduk sebelah di atas. Maka kita pergi air ke di mana pun tak boleh masuk. Maka hati yang hitam tu Hati yang tidak terima kebaikan Waliyahzubillah Wilpahlah kita daripada hati yang tak La ya'rifu ma'rufan Hati yang hitam Aswadu mirbadan tu Tidak kena ia kebaikan Tak kena arah benda molek Gisarah lah mana Royak lah mana benda baik Ia tak terima Sebab ia tak kena Wala yukiru munkaran. Dan tidak ikah ia akan kemukaran Benar muka dia tak ikah lah Bahkan nampak benar tak boleh tu jadi rasa kena Rasa kena Illa ma usyirba min hawa Melaka apa yang ditelai oleh hawa nafsunya Kalau benar hawa nafsu dia nampak Setuju Maka itulah yang dia akan serasa malam Ikhwah dah hormati sekalian Apabila hati kita menjadi ada putih dan ada hitam. Ada baik dan ada jahat. Maka itulah tabiat hati kita. Wa nafsin wa ma sawaha fa'alhamaha fujurha, wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Demi jiwa dan pencipta jiwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan jiwa wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha hujurha wa taqwaha Allah mengilhamkan kepada dalam jiwa dalam hati manusia dalam lubuk hati dada manusia ni fujur jahatnya fujurha wa taqwaha dan baiknya tapi Allah sebut jahat dulu Allah ilham jahat sebut dalam ayat ni jahat dulu Fujur hajahnya, wa taqwaha dan takwanya baiknya qad afalaha qad afalaha man zakkaha maka beruntunglah orang yang membersihkan jiwa dia wa qad khaba man dassaha maka celakalah bagi orang yang duk mengotori duk mencemarkan jiwa dia maka kita dah hari ini kita sedarah di antara hadis ni dan di antara ayat Quran ni Marilah sama-sama kita membersihkan jiwa. Bersih jiwa ni ialah dengan dua perkara hak terbesar walaupun cara lain tu ada lagi. Innal qulub tasda'u kama yasda'ul hadid. Sesungguhnya hati manusia ni berkarat seperti berkaratnya besi. Besi jeng ni apabila karat ia temuh Berkaraknya hati manusia seperti berkarak besi. Kila wa ma jala uha. Sahabat tanya bagaimana Rasulullah cara nak membersihkan hati. Kala kiraatul Quran wa zikrul maut. Baca Quran. Nak bersih hati kena baca Quran. Wa zikrul maut dan ingat mati. Apabila manusia ni hamba ni baca Quran dan ingat mati nasaya hati itu dibersih karena ini janjian daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya nak seru diri saya dan ikhwah sekalian dan sidang pendengar semua kita kena banyak baca Quran. Dah banyak. Dan di waktu malam ni belum tidur ni kena baca dua surah kena buatlah mana kena wi boleh dua surah ni satu surah sajadah surah sajadah kena baca yang kedua surah al-mulk surah tabar ni kerana surah yang ayat 30 ayat dua surah ni lah kerana dan dua surah ni lah yang Nabi kita baca yang Nabi kita sentiasa baca di waktu malam kita ambil sunnah-sunnah Nabi, Nabi baca surah Al-Mulk, surah Sajadah dan surah Al-Mulk di waktu malam dia dan surah-surah lain tu kita baca tanpa kata kita lah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba yang dia jadi ahli Allah iaitu ahli yang baca Quran dan hati kita bersih walaupun kita yakin kata banyak dalam hati kita kesalahan eh, dan kita berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala minta keampunan mudah-mudahan kita redha oleh Allah Subhanahu wa taala أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأفوض أمري إن الله بصير بالعباد والسلام عليكم ورحمة الله